А почты операции Молодец, молодец, молодец, молодец! Ага, есть, есть сигнал, пошел, давай! Давай, друг мой, э, расслабляй таз! Вот там у нас сустав только встал с тобой, дай пять, друг мой, умница! Не напрягайся, на меня смотри! Я тебе сейчас потяну немножко, тебе ощущения какие есть? Нет? Голова болит у тебя? Нет. Голова Немного. Кружится? Да. Кружится. Всегда кружится? когда учил в школу, когда я был, я чувствую, я начинаю, когда нервничаю, кружится. Сейчас нервничаю? Он же сами Ну да, я вижу. Надо сразу наверх. Да, да, да, я вижу. Нервничаю. Сложно, сложно. А что ты со мной делаешь? Мы же с тобой просто общались. Ну, да. На почте как не было. Да, мы каждый год и УЗИ, все у нас и в обследовании, каждый год у нас школы, все, школы. все много. Да, ну, как... А Я знаю, что Мы ну, у меня проблемы. Чуть, чуть тут, больше. Тут не типа. могу на ноги поставить как-нибудь. Ну сам-то встает, нет? Ну... Нет, он и... Ну, все, ну, давай, нормально. Давай, давай, поднимайся. Все, расслабься, расслабься. Расслабься. Ноги расслабься тихонечко. Можно уже на кушетку перебираться, чтобы принять. У нас конечно. садись. Я вижу спазм идет вот этот вот как раз. А в чем хохлах или ну, пытается. Объясняю, что мы, я уже рассказал, что мы учим, ну, на ходунгах мы сейчас уже везде реабилитируемся. У него обязательно надо, чтобы я была сзади. Еще вот проблема здесь. Спина у меня болит, поясница болит, спина. Головная, головокружение. Головное головокружение. Зрение как у него? уже окружение? Да. Он когда вот назад с него отбил, он прям немножко так припадается, он сразу видно у него в лице, что ему у него боль. И чтобы он эту боль убрать, Поясничный он вот этот да, таз вот так вот делает в бок, и у него, видимо, там расслабляется. А у него гиперлордоз сидит постоянно. Не не гиперлордоз, у него здесь тифоз. Это гиперлордоз, они видно ставят, у него крестец торчит. Естественно, а а торчит. У него прям У него прям таз вот так торчит, у него прям видно. Там дыра, когда он лежит на спине, что ли, так вот, руку можно просунуть. Если он напряженный, то да, если расслабиться, ну. Расслабься, расслабься, я тебя держу. Ты не пойдешь, я тебя держу. Расслабься. Все, выкатись на меня, как, я как будто твое кресло. Я знаю, что он перспективный, он может. Вот, все вот здесь, вот ему надо. Вот, я не знаю, как туда добраться. Не давите, все получится. Ладно, не давите, вам со надо расслабиться не будете давить, все будет получаться. Он старается. Ну, я знаю, когда он... Вы, а, а вам тяжеловато сама. Мне тяжеловато, что я понимаю, что он может, и то, что он вот, к чему он не идет. Не больно тебе дороги? Нет. Ну, Может, так умничать. Одну, один центр нашли, где именно ФК по два часа с ним прям там хорошо сниматься. Мы в Калугу ездим. Нужно будет довериться Игорю Александровичу. Понятно? а вам нужно будет чуть-чуть ему помочь, где-то поддержать его. Ладно? Не делись. Школу, не делись. Я каждый день школу вам не Да, я сам сделаю. Ладно? Можно с твоей помощью? Расслабься. Мне просто сказали, что какого-то скорян палку привозили мальчик, <laughs> что он вообще никакой был, а потом у вас прямо здесь сел. Нет, нет, садятся часто. Садятся, уползают, ползать не могли, встают и ползают друг другу. Дочка Ангелина, у нее было укорочение там, цыпа тоже, но а она уходит. Она мне вообще про вас сказала. Я вот целый год <laughs> решалась. Ну, ты... Слушайте, ну, давай, Деркуль, держи, держи, держи. Вот, и все, давай мы с тобой походимся. Ну-ка, как она у тебя поворачивается? То у тебя и мышцы мягкая стала, видишь, какой мягкий стал? Да. Мягко? Кайфово, да? Ну, и тут все мягенько стало. Было ровно. Ну, тут катается. Вот, совсем. Дыши, дыши, дыши. Выше косы мышц твоих затянут. О, умничка. Вот и все. Я тебя подготовлю. И наш волшебник Игорь Александрович слепит из тебя красавца, которым ты и так уже являешься. Понял? Ты нам доверяешь? Да. Отлично. Это самые классные слова, которые я тебя могу слышать. Еще. Еще дыши. Дыши, дыши, дыши, родненький, дыши. Молодец. Дыши, дыши, родной, не дерись со мной, дыши. Дыши. Ага, еще. А вот здесь у меня должно плечо лечь. Еще. Молодец, умничка. Вот именно вот здесь, по-моему. Там же у тебя крестец, он как смещен клиент, да, это очень Аккуратно. А да, а, конечно, аккуратно. Я, вас, я же любя. А? Мы с тобой уже подружились, ты что? Все, молодец. Молодец. А он как делает, интересно? Игорь Александрович? Да. Я надеюсь, что он еще лучше делает. Вот там у нас сустав только встал с тобой. Дай пять, друг мой. Опа! И второй рукой. Опа! Красава, две руки. Опа! Молодец. Быстрее, быстрее. Вот, молодец. Дыши, дыши ровненько. Давай, не делись со мной. Пусти. Давай, друг мой, э, расслабляй таз. Давай, давай, друг мой, помоги мне. Дыши, дыши, поехала, поехала. Начал хрустеть. Давай, давай, давай. Вот, вот, вот. Хочется с тобой поменьше, не хочется с тобой жестко. Давай, друг мой. Давай, давай, сделаем с тобой. Давай, давай, запустим твои ножки. Помоги, пожалуйста, мне. Дыши, дыши, родненький, дыши. Вот она, где спасти основная. И боль уходит, смотри, боль уходит. У меня руки волшебные. Дыши. Глуб, глубоко. Умница! Еще! Ты очень крутой. Ты очень хорошо помогаешь маме. Отпускай! Отпускай! Молодец, молодец, молодец, молодец! А, кричи! Кричи! Молодец! Кричи еще! Вот умница! Умница! крик мужчины. Молодец. Молодец. Все, ты готовый. Во! Рев, рев льва идет. Давай, Лев. Покажи, какой ты крутой. Молодец, да. Еще. Да. Еще. Молодец. Еще. Вот оно выходит. Еще. Красавчик. Еще. Да. Дыши. Ися. Молодец.

Давай, давай, родненький. Все получится. Молодец. Так, у меня звук не произносится, боец. Молодец, дыши, дыши, дыши, родненький. Дыши, дыши, дыши, старый дыхание. Выдох. Мышцы заработали. Обычно вот это начинает работать. Не думает, значит немножко отработать. Сигнал есть, вдох. Вот у тебя немножко осталось. Ты молодец. Дыши, дыши, забирай дыхание. Дыши. Молодец. Блин, какой ты боец крутой, а? Я думал, ты нам ничего не разрешишь сделать. Я сейчас все. Ты красавчик. Ох. Ты красавчик. Давай, выпускай все, выпускай. Если есть слезы, выпускай. Прокричись. <laughs> О, сколько лет терпел. Дыши, дыши, дыши, родненький, дыши. Отпускай, отпускай, отпускай. Отпускай, давай мы с тобой. Вот, ты умница. Давай, дыши, дыши, дыши. Выдох. спину оторвали, тебе еще снится много чего. Он очень такой, э, думает обо А если уж какой то мероприятие на следующий день, это вообще он всю ночь А животные тебе кошки снятся? Он боится. А? Боится. Я говорю, что боится. Это должен бояться. Что у вас зависит? Кстати, у меня очень зависит. А это у вас. Вот это его, это он на вас сделает. доля такая. Каждые пару минут тут опять секунду. Все, ты красавчик. Ну, сейчас собачка завели маленькую, сейчас мы так ее боимся. Я сейчас телефон, да, номер ошибка. Я вижу. кричи, родной. Сейчас электричеством стрельнет. Давай, давай, давай. Ага, есть, есть сигнал, пошел, давай. Не ну, стрельнул сейчас. Было чуть-чуть, да? Должно было быть сильно. Вот, вот и все. Сейчас многие прострелило. Вот, да, отлично. Красота. Ну что, пойдем попробуем, походим? Да. Давай. Все, и пошел ослаблять ноги. Ослаблять. Он а, не тащит, сам все, все сделает сам сейчас. Сейчас, видишь, трясутся, как перепрошивка идет. Давай, давай, надо, сейчас, сейчас, сейчас. Все, все, подожди, смотри, смотри на меня, смотри, смотри на меня, на меня смотри, на меня смотри. Ты спокойно идешь, ты расслаблен, понял? Тебе не стоит, смотри на меня, тебе это не стоит усилий. Да у тебя нога идет сама, на меня смотри. Молодец. Умничка. Умница. Не напрягайся, на меня смотри. Смотри сюда, смотри сюда. Вот, молодец. Все, мам, не носи, не носи. Отпусти. Пускай, сейчас ему перепрошит, нужно еще. Пошли его усадим в кресло. Ну, вот умничка. Все, все, все, его сейчас размазал. Смотри. Одевайся на франк, одевайся на франк, одевайся на франк. Дай команду, На спину, лицом вверх. Ложись. Ложись, мой сладкий. Че, ложись, мой сладкий, ложись, а и Как собака, я сделаю тебе. Типа, чуть-чуть растяну. Я только растяну чуть-чуть, чуть-чуть потяну шею, чуть-чуть потяну ноги. Хорошо? Ничего делать не буду. Вот и все. 20 лет я старался. Ну, Пусти. Ох, синочек. Давай, поехали. Дыши, дыши, дыши. Где руку? Там где? И в спину, и в шею. Одной поясничник. Прямо зажгло все. Вот и хорошо. Красавец, расслабилась сейчас. Поможешь мне? А? Можешь помочь? Что надо делать? Иди сюда. Клади телефон. Клади телефон сюда. Пошли сюда, заходи. Держи, чтобы она не убежала в Вот так ее держи, понял? И жалей, мамочка, я тебя люблю. Можешь так сказать? Говори, слушай. Я тебе буду всегда помогать. Буду мыть посуду. Не будешь мыть посуду? Ну ты что делаешь? А мусор кто будет выносить? всегда почему-то, всегда на этой фразе буду мыть посуду, все дети говорят нет. Дыши, дыши, дыши. Маму жалей, гладь маму, гладь маму. Я... Вот и все. Вот и все. Дыши, дыши, дыши. Кайфово, да? Все, спасибо тебе за помощь. Спасибо за помощь. Так, смотри, теперь иди за голову гладь, иди по голове гладь, и поцелуй ее в лоб. Давай, Вот, умничка, какой бог. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Еще, еще. Все. В общем, я нужно все равно потом записаться. Конечно. Я вам сейчас только прелюдию сделал. Пусть плачет сегодня, ладно? Он может в ближайший плакать первый. Да? Первый ему. Что хочешь? Куда? Не разговаривайте с ним, пусть плачет.